SK5 SK5 Kali ini Saya masih saya tengok download Bukan download Apple Store ya Beli lagi ya Okay ini ada orang main game ni Orang buat game ni ya School to play Ini tak ada mode ke eh. Sama saya punya kemarin Sama saya macam saya main itu ah, SK keempat eh Ada je sikit saja Okay Wow Kita masuk sini ya Wow dapat ni bisa boleh kita buka tak? Oh, tak boleh guys. Wow. Urak. Oh, Urak rangi weh. Sombong amat. Ha. Oh, ni ni eh, ya. Ini apa guys? Saya tak pernah main game ni. Tapi saya pernah main skateboard. Jadi, jadi saya tak pernah main game ni. Ini apa ni masuk? Semua tu tak boleh. Oh, sini ada ni. Ventilasi ada. Buka. Okey, buka sini ventilasi apa? Oh. Okey, okey, okey. Eh, nampak tak? Wow. Oh, tak nampak. Wow, tempat luas tadi. Oh, jadi jadi jadi ya. Eh, kamu. betul besar ya. Saya pernah main gas kumpat ya. Yang ada gatuh situ ya. Wow, cantik. Okay, apa lagi kita? Kau tadi sini ya. Wah, ada kereta lagi. Tak boleh main kereta. Okey, tak ada apa. Ah, itu je. Itu je, guys. Macam berasa-asa Bisa boleh kita pegang. Tak boleh. Hmm. okay. Tidak bisa guys. Okay, okay. Okay, okay, gentlemen. Oh, ni apa Apa nama namanya? Mini ya. Tapi bukan mini ya. Kalau mini besar. Panggil ya Ketot. Namanya apa? Bread, bread, bread. Bread besar. Bukan kata ya Bagi dia Ruff Eh apa Apa namanya Namanya Apa Nama Ross Mana ni nama Ross Panggil Ross Kalau mau Kalau gas nak Bagi nama Saya panggil dia Ross R O R O D S. Ha itulah namanya. Saya saya bagi ya contoh bagi namanya. Kalau keras sikit Nanti apa Nanti orang main Katerin Mesti dia bagi nama Kalau dia buat yang ni Dia bagi apa nama Nanti Nanti saya saya tengok dalam Apa dalam Youtuber Si apa Katerin Wow Guys Ini dia tu guys Ah Hai mini busuk Eh mini ah, Namanya Ross ya Kalau saya Kalau kalau nama dia dah kalau orang buat game mesti ya kalau keretan dia tu tukar bagi nama saya akan bagi nama apa dah. Okey. Wow, bentuk dah lain guys, badan besar. Kalau saya main kalau si si kalau rilis game sekali ni mesti kena pukul lah si ketokkan ketokkan ni si ni robot ni. Ah, mungkin ya. Mungkin. Tunggu dulu, dulu tunggu lilis dulu. Tunggu lilis. Aduh, dulu lilis lagi. Gaming. Lah. Gigi teman-teman. Oke. Okay. Ya. Oke okay, teman-teman untuk game as uh, ke keempat, as kelima, as kelima. Yang jumpa nanti saya kalau ada lilis komen saya ada jenis subscribe saya. Ada ah, kalau guys main game ni download dalam game ni. Tadi jenis subscribe saya bawah. Download dulu. Jangan lupa next gameplay berikut berikutnya. Bye bye. Dadah.